кээ бир ядролордун башкаларына радиоактивдүү айланышы радиоактивдүү ажыроо деп аталат альфа ажыроодо X ядросу альфа бөлүкчөсүн чыгаруу менен Y ядросуна айланат альфа ажыроо теңдемеси заряддын санынын экиге ал эми массасынын төрткө азайышын көрсөтөт мисалы радия атомунун ядросу радон атомунун ядросуна гана мисалы радий атомунун ядросу радон атомунун ядросуна жана гелий атомунун ядросуна айланат